Si j'avais une conscience, je m'en servirais pour bander, j'ouvrirais ma bouche pour la garder, au plus profond, la garder en secret, la lécher, attendre sa langueur, la caresser, puis m'y soumettre, au plus profond, la rejeter, la répéter, la reprendre au creux de la paume, la paumer, la retrouver, la serrer dans les poings jusqu'au sang, attendre, l'attendre, la déformer, la reformer, m'imprégner de sa forme, jusqu'au fond du corps, la transformer jusque dans ma gorge, qu'elle ressorte, par ma langue, que ma langue sorte ma pensée, qu'elle expulse, qu'elle parle enfin, la pensée du fond qui brise le corps, qu'elle pénètre sa langue vibrante dans les spasmes, qu'elle boive et régurgite les jours, les nuits, que la pensée bande en sorte qu'elle porte tout ce que j'ai à dire dans le corps, que jamais ne serve à enterrer ou rejeter, ce que la pensée pousse, chevauche, harnache, le sang de la pensée au bout de la langue. Reste 10 heures en l'an 1000 et en 1000 en quelques reines n'en reste que quelques heures. En quelques heures ou quelques. Si j'avais en conscience, je m'en servirais pour Je j'ouvrirais ma bouche pour la garder, au plus profond, la garder en secret, la lécher, attendre sa longueur, la caresser, lui soumettre, au plus profond, la rejeter répéter, la reprendre au creux de la paume, la paumer, la reposer, la serrer dans les coins jusqu'au sang, attendre, l'attendre, la déformer, la reformer, m'imprégner de sa forme, jusqu'au fond du corps, la transformer jusque dans ma gorge, qu'elle ressorte, par ma langue, que ma langue sorte ma pensée, qu'elle expulse, elle parle enfin, la pensée du fond qui brise le corps, qu'elle pénètre sa langue vibrante dans les spasmes, qu'elle, boive et régurgite les jours, les nuits, que la pensée bande en sorte qu'elle porte tout ce que